тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? кого твое сердце стучит, С кем ты делишь печаль. Ну кто тебе сказал, что нынче осень? кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Все? Никто тебя не Слушай, моя, но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну кто тебе сказал, что нынче осень? же ты, любовь моя, Для кого твои глазки горят, Для кого твое сердце стучит, С кем ты делишь печаль,